parei la mare, plore, no ploreu per el xiquet, que s'ha mort la criatura, i ja sap que és el cel. El pare i la mare ploren, perquè ja t'ha estat la mel. Recordar significa tornar a passar pel cor. Recordar els absents no només implica tindre una persona que ja no està present en la memòria, sinó evocar moments i situacions mitjançant objectes que la puguen mantindre imaginàriament. És el cas de les fotografies post-mortem, els guardacabells o els propis recordatoris. El principal propòsit de la ritualització del record sempre és el consol dels vius la cosa més dolça i més fina viurà el pensament i els presents com ens dol veure el de cos present la cosa més dolça i fina sols és un pensament.